gwogenda maaso n'okuba ng'olengera mu byeru ye mwana muwala oba omukyala amanyiddwa nga evelyn nakabira apoza erinnya mumanyi lya evelyn lagu awabula ng'ate era nalyo lyakyuka ne lifuuka evelyn lagu awabula liri erya evelyn naku lyasigala nga ddyo likyageze maaso era okuba nga likwata nnyo nnyini ddala amwana muwala oba omukyala evelyn nagu olunaku ng'ennaku z'omwezi abiri mu ssatu omwezi ogwokubiri oba gyoyinza okugenda maaso okuba nga oyita febwari olunaku olwo nkakasa ku mutima gwe eh, terulugenda maaso nakubanga lusanguka aligenda maaso n'okuba nti alujjukira ebbanga lyonna lyonna mukwano gwange babadde batudde awo nga womanyi nga muli ewaka mukakanyemuko amr president omukulu atwala ekibiina ki national unity platform a principal his excellence bob wine okukakana nga wuyo asonze essanyu libadde ly'amaanyi nnyo nnyini ddala ngaera bwomanyi omukulu tatambula yeka agenze maaso n'okuba nga ayita ne nubian league awali ah, mu mbeera emu oba endala ah, mukwano ne bagenda maaso okubanga batuukawo anomukulu ah, oli atwala ekibiina ekyo ekya zubairi famire erinnya lyasinga okuba nga amanyikiddwa oba erisinga okuba nga ligenda maaso okuba nga limanyiddwa ali erya zubairi naye nga amanya amatuufu ye bosa serunkuuma naye abaddewoko okugenda maaso n'okuba nti abugiriza e, abaddewo okugenda maaso okuba nti abugiriza embeera mu mbeera embaira oyo noomwana mulenzi gwogenda maaso okuba ngaolaba ng'akoze kasayini aka piasi ng'alina omukulu ye mwana mulenzi mutabani wa omukyala evelyn love oba abangi gwe bamanyira evelyn nagu ah, evelyn nagu abadde tasobola kubanga essanyu <laughs> aliyimiriza ah, kwegamba essanyu ligenze maaso okubanga limusukako ah, mu mbeera emu oba endala era agenze maaso okubanga aliraga obugenyi bwe bugenze maaso n'okubanga bugwa abwati atambude nagenda ku social media platform ze eh, okwagenze maaso okubanga ateeka obubaka obugenda maaso okubanga busiima mu mbeera emu oba endala obadde bugenda maaso okubanga bufaananako bwe buti uh, my house has been blessed uh, this evening i thank god i thank you my friend uh, mr president anubian lee and neto and edimutwe i feel happy at heart uh, bless you obubaka nga bugenda maaso okubanga bubunula nti nno ennyumba yange egenze maaso okuba nga efuna omukisa akawungezi kaleero neebaza katonda ate era mu kaseera ke kamune neebaza mukwano gwange omukulembeze ate era mu kaseera kamune neebaza nobiandi neebaza neto aja kujukira mugeto mu afaya besi waloogayigwe bayita neto clan neneebaza wamu ne edi mutwe mpulira essanyu ku mutima mpulira essanyu ku mutima nagenda maaso okubanga agamba nti katonda abawe omukisa omunene ojja kujjukira nti weekend oba weekend eyo gyetuvuddeko oba sande omukyala evelyn navy ali wali ku kyakya pasta bugembe awe yagenda maaso okubanga yebaliza mukama okuba nti yamuwa emmotoka ate era mukaseera ke kamu nagenda maaso okubanga azimbirwa ennyumba ah, yes of course ndowooza ate esaala z'omukyala ono zikyagenda maaso okuba nga zivaamu ebibala okuba nga agenze maaso era okuba nga gwatwalira ddala nga omukulembeze we agenze maaso okuba nga amusalako era ennyumba ye negenda maaso n'okuba nti eraba omukisa ah, so that is it uh, evelyn love olunaku ye alumazeeko bulungi nnyo nyini ddala akawungezi ka leero his excellence bob wine bwagenze maaso nokuba nti awubayo olubu lwekigere eh, mu mbeera emu oba endala ensobi gye tutagenda maaso kubanga tukola kwekwongeramu mu information eh, tukuwa eh, ekintu nga bwe kiri thank you thank you thank you so, so, so, so. kupereka vanhu chireedzero kuvamba vakarakuta yonyero nayekunebe yakwajiraba era ina kyalina tawo mpolampola eyo kireedzerwambi abacyara muriwaaaaoaaoaaunyakuba soyakukongora Mwenye ndio We are. Joga comigo mukamange kyawukwatekyakola wali wobeera eh. ate nga security temweralikirira eh, era nga security tulina security bad power